Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets schokkends doen. <laughs> En het is heel leuk. wat we vandaag allemaal nodig hebben, is er de leg, twee ijzerbuisjes, dat een beetje draad, gewoon draad, draad, draad, een, een soldeerbout met soldeer natuurlijk, een tangetje, een accu en eh, wat hulpmiddelen zoals deze. De bedoeling dat we eerst alle draadjes gaan verzinnen. dan zie je door middel met een platgeslepen kant. Zo op het team te houden. Nu gaan we aan de slag met de relais. 12 volt. Mijn gevolg mag ook 9 volt zijn. Zo, Gaan we vast proberen. Oh ja, je moet hem niet al, als je dit hierin zet, dus je moet al te hard dicht draaien, want dan gaat de relais stuk eerste 12 volt aansluitingje. Moet je er zo echt vastmaken, het best twee draadjes. Dan een korte gaan we aan de kommen vastmaken. En nu is het vast. Nu gaan we een nieuw draadje aan de NC, de normally Close vastbinden. Zo, dit is het vast als het goed is, moet je accu er Oh, die is Dan kan je deze hiermee verbinden. Zo. En deze met deze. En dan gaat hij over goed trillen. Ja, hij trilt. En nou, hij, hij maakt ook geluid. Dit is goed. Dan gaan we weer een nieuw draadje. Zo, hier hieraan vastmaken aan een van de aansluitingjes. Moet snel, anders dan uh, gaat eh, de andere los. En dat is niet de bedoeling. Het andere aansluitingje was er Nou, Nou, dan gaan we een ander nieuw draadje er weer aan vastmaken. Niet heel erg snel, maar... Oh, nee ja, stop. Oh, knap is ook nog per Zo. Zo, nou. Dan gaan we met de buisjes aan de slag. De dus soldeerbak mag je uitzetten. Dan krijg de buisjes met een gaatje er doorheen. Ik weet niet of jullie het zien. En dan doe ik deze zo doorheen. Dan, dan draai je ze zo aan elkaar vast. Hm? zodat ze vast zitten en dat ze aan het ijzeren dingetje zitten. Goed vastdraaien dat hij niet los kan, anders dan eh, zit hij los. Om het mooi te maken kan je er ook nog een beetje tape omheen doen. Eh, zodat hij goed verbinding maakt en een beetje voor de mooiheid zoals ik al zei. Omdat ah, kan je, moet je dan hetzelfde doen bij het andere buisje. Zo. klaar nu. Nu moeten we een tester hebben. Pap, kom eens. Uh, ik, ik heb je nodig. Nou, deze gele kan je in dat gaatje doen. Nu is dat er nog niet. Wat is er, Kion? Oh, deze buisjes heeft goed beet. Ja. Ah! okay, dat deze is goed. Mama, kom eens. Wat is er? Ik heb nog een tester nodig. Oh, oké. Okay. Moet deze buisjes goed, Dave? Eh, eh, stevig en deze Uh, eh, wie deed? En, uh... <laughs> <laughs> <laughs> dat niet kan, dat het op een gegeven moment zo hard dat je heel hard je schok krijgt terwijl je die buisjes deed. Dus daarna! Je kan er ook spelletjes mee doen. Dan houdt één iemand dat ding beet en de ander houdt het ding ook beet. Dan zet je hem aan. Dan gebeurt er nog niet. En geef elkaar dan een hand. <laughs> Ja, mijn vader heeft verloren. Tot de volgende vlog.